Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial de Jesús HNBGamer. Gamer y como podrán darse cuenta en el título, el video de esta semana es el siguiente. Ya saben que siempre comienzo con la parte rápida y después con la parte lenta. Así que comencemos.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 Así que pues ya saben si quieren que siga remasterizando algunos tutoriales que ya llevan más de dos años en el canal, pues coméntenlo, ¿vale? <laughs> Así que, sin más que decir, vamos ya a la parte lenta. ¡Chao!